Não, mano, aquele gordinho lá. Eu não entendi nada. Não, <laughs> é? mano, droga, velho. É melhor. Não, né não, é pra Tá bom, velho. Então vai, a gente se esconde do outro lado. Não, pega, sem o vir nem segundo de time, eu sou burros. Aí, não é se esconde. Troquei. Tá, vem. Vamos pra lá. Olha a cor da faca. Deixa eu tentar ir pra cima do capô do carro, velho. Não, não, prego, sai! <laughs> Puta que pariu, prego! Na hora que eu fui pular pra cá de novo, você veio entrou na frente, mano. Caralho, velho. Eu achei engraçado. Vamos, Vamos procurar, procurar, procurar. Ah, Achei um cara aqui, tá do lado de fora do mapa. Foi. Porra, mano. Não tava. Tá. Então o time que eu vou entrar aqui agora é, é o que? Tá certo, tá certo seu time já. Já tá valendo já? Tá, já tem faz uns 15 segundos que tá valendo. Nossa, Hopper, seu spot até que é bom, mano, mas você vai morrer. Viu? Nossa. Mas eu sai do meio do mapa, mano. Não, mano. Nossa, cala a boca, eu bati no cedo, eu consigo subir ali, velho. Acho que consegue, hein? Ah. Nossa. Corre, velho. Pula. Vai. Você acha que eu fosse Calma. Nossa, vai. Vai. Nossa, aí, boa, Alex. Meu Deus, quase caiu. Você consegue. Que o Hopper quer que eu caísse. Mano, eu vamos subir lá de novo, cara. Pera aí, deita aí, você meio que vai atravessar o negócio, Zeus, tá vendo? Zeus, Zeus, Zeus, tá vendo essa bicicleta que tá do seu lado? Manda ali. É dá pra... Uma bicicleta, tem uma janela. Lado fora do Renato, o que vi? Lado fora do Renato é uma bicicleta. Tem Um pezinho de maconha, tá ligado? Não, mentira. Teve dobre. <laughs> Zeus, Zeus, Zeus, me conta. Zeus, me conta. Você prefere a cor verde ou você prefere a cor mais. Sabe, aquelas cores mais laterais? Sim. Eu prefiro cores mais. mais. laterais. Hum. Esse cara não quando eu vim aqui. Bet. Vou apanhar muito na cara, velho. Vai subir, Roper. Cara, posso dar outro Roper eu consigo gritar, velho. É, velho. É, meu Deus do céu. Nossa. oh, vocês estão olhando lá pro fundo lá, né? Tem que ficar olhando pro fundo aí, mano. Um minuto. O roupa ficou bom mais ou menos aquele lugar que eu tava lá. Ah, ficou, ficou bom, ficou da hora. Yeah. Ah, pode ir, mano. Acho que tá todo mundo escondido já. É, vai. Ah, se fuder, ele sabia aquele viado. Fala <laughs> cu, mano. Nossa, velho, se o Hopper ganhar, eu me mato. Eu é. juro por Deus. Se ele ganhar, eu me mato, mano. <laughs> Nossa, o seu spot é bom, mano. Caralho. Obrigado. Puta que pariu, mano. Não dá pra te ver, juro por Deus. Nossa, Hopper do céu, velho. Se você ganhar, me mata, velho. Né? Hopper, atrás? Eu tô escutando os Ó, oh, Hopper, usa, usa stun, usa stun. Ai, eu acertei o Gimo sem querer, eu acertei o Gimo. Burro, é pra atacar nele já. Taca nele, taca nele. Merda. Vira pra trás, taca, vira pra trás, taca. Merda, merda, merda, merda, merda. Tá, Boa. Ah, mano, eu fico travado, tá bom. Mano, o Zeus vai ganhar, velho. O Zeus, num minuto você sai correndo pelo mapa, fechou? Você fica atacando ST. Então vai. Pula pro minuto. Agora vai. Ó, Zeus, 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Wait for it, bitch. Vai, Zeus. Wait for it. Run, bitch. <laughs> Run, bitch. <laughs> Taca esta, taca esta. Boa, ah, gente. Ah, não. Ai, morreu, morreu. Ai, corre, corre. Corre, vai. Ah, velho. Ô, puta pode choque apelão, filho. Pera, nunca é, mais. Pode choque apelão, tá mano. Para que tá bom. Ô, o bagulho... Olha, tá acertou no seu pau de choque, mano. Caralho. <laughs> Bet. Vou te chocar é uma pena. Olha, olha os meus olhos, olha. Ah. <laughs> Não, tem que ficar olhando pra cá, cara. Olha que barulho estranho, parece aquela música de rock, aquela música lá. Tum, tum, tá, ó, ó. Ah, da hora. Parece mesmo vai, cada um faz, vai, cada um faz um barulho, vai. que bosta. que banda. vai, todo mundo sobe aqui, vai. Vai, vai, vai. Bum, bum, tá, pim, pim. Corre, corre, corre, corre, corre. Ah, corre, corre, corre, vai, eu acredito, eu acredito. Bet. <laughs> no dente, no dente. Tava atacando, tava atacando o de choque nele pra ele ficar correndo, só que não tava conseguindo. Né? Hum. Vamos esconder, eu vou me esconder aqui. Ó. Nossa, então um milhão de dólares <laughs> se esconder ali e ganhar. <laughs> Só copa pra esconder. <laughs> Onde ele tá? Nossa, velho. Ele vai, ele vai morrer, mano. Não, não, não. A ah, puta que pariu. tava, tava no escorregou, mano. Né? Corre, cara. Só você contra 25, cara. Relaxa, só precisa correr por 4 minutos de pico. Não quero deixar nervoso, né? mas o cara atrás de você. <laughs> Só. Oh god! Tem, tá atrás ainda? Não, não. Puta Ai, prego. Você perdeu o prego. Nossa, prego, você perdeu a chance. Você perdeu a chance. Oh god! Ha, ha, Vai se fuder! Tchau, Nossa, não. o cara seu. Ele, também. Velho, só mais dois, só mais dois. Só mais dois. Só mais dois, só mais dois. <laughs> Nossa, mano. Vai, solta o positivizão aí, Ah, filha da puta, que susto. Não acaba essa merda aí. <laughs> Tomando o cu. O cara jogou uns 12. Pá, mano. Você tem que ir lá? Eu, Olha, Zeus. Cola aí. Então eu vou parar você. Nossa, conseguiu. Tô só uma hora olhando pra ele. Olha. a, hora que, ele se mexeu, ó. Ó o barulho. Nossa, você bateu indo assim, tá ligado? Você não é. bateu, você veio. gritou pulou por um minuto, velho. Tá é, eu com a transição do Batman, só que veio deixar o logo do Batman, eu tá com um minuto no meio. Ah, tá. Tem, tem um lanche lá, uma bolacha que chama não sei quantos segundos, vocês conhecem? É tipo um clube social, não sei. Passa é, tempo. mas é passa tempo, pode crer. Não sei quantos segundos, meu né? Deus. É, eu acho. É, tem que dar isso. Porque, tipo, imagina uma, imagina uma bolacha que chama 30 segundos. Eu coloco duas dela no meio da tela. Eu falei 30 segundos, viu, burro? O <laughs> que, que ele tá rindo, mano? 30 segundos, mano. Que? É o nome da hora pra uma bolacha, velho. Você tá comendo 30 segundos? Tô. <laughs> É da hora, velho. open, the sun shines out.